Fala galera, mais um vídeo aqui para vocês aqui 2022 aí, eu tô com os dois cabeçudos aqui do meu lado. Fala seus nomes aí, seus cabeçudos. Cubeira. E os seus pais? Fala aí, pai. É, morreu. Né? Ele morreu. Eu não morri, não. Eu não morri, não. Era pra tu falar teu nome. Fala teu nome. É. Ah, bora. Bora. Aqui a terceira parte dos Tampers. Eu demorei muito para lançar essa terceira parte aqui, que eu tô com. Eu tava enjoado com essa série já, mas eu, eu, eu tô trazendo aqui a terceira parte que cedo. Vai, bora fugir dessa merda. <laughs> Meu Deus do céu, <laughs> Não, oh meu Deus do céu. saco, mano. Ai meu Deus do céu, não, não. Tá, cada um. Deixa esse Vai, Vai. Vai. Vai, vai. Vai, vai mano? Meu Deus do céu. Desculpa, gente, tem que ser o Scooby mesmo, essa... Eita, não, policial, difícil. Policial bem Vai entrar aqui, que eu vou me arma, Eu vou morrer. Mano, isso né? é policial, que susto, vai. Bora, vou pegar um carro. Ninguém tá no cara. Sai daí, mano. Meu Deus, entra aí. Meu cara. Que pariu, E eu... tanque, bora no tanque, bora no tanque. Cadê você, velho? Entra, fica na ponta, bora. Bora. Tá dando um Vai, vai, vai. Tá no do, do tanque, tá da, do bagulho. Vou pegar meu carro, filho. Ô, Spy, tenta atirar aí pra você ver, tenta atirar só clicar F, F e, e segurar com o mouse. Ah, lá, eu que vou tirando no número. Entra, na, entra no, no Spy, entra no canhão. Oxe, cadê Ó. meu gato? Não, pera, não basta não, cara. Não atira, meu Deus do céu. Tira assim, ó. Tira assim, meu Deus. Vai, Spy, tira rede, tira ele. rede. Tira. Gente, vai, vai embora. Vai botar aqui, você não vai aqui não. Calma aí. Para de tirar. Vai gastar um míssil aí. Vai ter que bater esse míssil. Então vai, vai, bora. Vamos, vamos, vamos. Vai, para. E... Bom batom, viado. Bom batom. Vai. Viado tá Meu Deus. Gente, se, se, vocês estão curtindo essa série, bastante like pra dessa série, beleza? Se vocês deixarem pra assistir like, a gente tá na quarta série. A quarta. quarto episódio. Vocês aí. E todo mundo tá preparado pra ir? não, não? Pode, preparado. Ai, você não é fantástica, né? Ai, velho, que nervoso que dá, meu né, irmão. Fala, né, Fui eu, não é eu. Não, não, mano vida. Ah, o que aconteceu com vocês, na moral? Eu vou falar. Eu vou, eu vou colocar, vou pegar essa arma aqui, né? Na tomba, lembra? Não, hoje eu tô vivo aqui no, na tomba, na moral. Se vocês quiserem vir pra cá, vocês vêm rápido, na moral. Tem um monte de pessoal que eu acho. Certeza, eu vou. Ô, gente. O, Spy, o Spy e o Scooby. Vai vocês dois juntos no carro, entendeu? Ele tá indo no carro, tá vendo não? Não, fala, embaixo da... Não. Eu tô embaixo da terra, o cara fala, você não tá vendo? também foi foda pra vocês tanto que a família só cresceu. Não cresceu tanto assim não, filho. Graças a vocês aí. Morreu, morreu. Deixa eu ligar. Nossa, foda. É, 300, 300, inscritos ainda na página do Palmeiras. E eu vou comenta aí. Ah, meu, vou devagar. Eu vou devagar. E, e, e, Gente, vocês estão falando? Estamos agradecendo a galera pelos inscritos, né, meu? irmão? Tava agradecendo a galera pelos inscritos. Meu Deus do céu! O Meu tá bom. Cadê vocês? Cadê vocês? Olha, me olha Esse pai nasce sem renascer, peraí. Peraí, peraí, tem um pior, peraí. Peraí, fica na cidade. Pega a arma e fica se protegendo aí. Eu tô aqui. Eu tô, eu tô na casa de bandido de cidade. Olha esse terreno da merda, mano. A gente não sobe. Só que, Rian. Pega o carro, pega o carro. Você tá no banheiro? Vê se você tem. Não, né? A galera tá gostando, o que é pra deixar? O Que é pra deixar? Like. sério, é sério, acho que é eu. me dei Da hora. Ô, velho, guarda que tá falando de boost. gosto. Olha Tusk. Nossa, o que, é que é aquele cara? Olha lá. Olha lá, mas. Olha lá. Vai, vai, pega seu carro. Vai, pega seu carrinho agora. Mano. Bora, Fica embora. Fica embora. tá Sai do que eu falando, cara. Pô. Gente, é, tipo, vocês... olha, eu vou deixar esse vídeo aqui pra vocês aí. Era é só fazer uma zoeirinha de break, a última vez, né? tá muito pra isso vídeo. Só que eu fico no trabalho de break, tá? Do que? Hackers. Ah, é que é, então, tá um pouquinho. Tá? Só seguir. E que lá, tá? Mas é isso, gente. Deixa o seu like, comenta e até o próximo vídeo aí pra vocês aí. Falou, despede aí, galera. E fui! Caralho, mano, cadê meu pai? Ele saiu pra comprar um cigarro e ele não voltou mais. Caralho, meu pai já sumiu há anos, já faz 10 anos. Yeah. Caralho, mano, cadê meu pai? Ele saiu pra